大家好，欢迎又来到马太牧场真言分享栏。我是牧场主人崔显耀牧师，我直言直语讲做人道理，第一百三十讲。 今天神要对你说什么？我夸故我在，我夸故我在。不要为明日自夸，因为一日要生何事，你尚且不能知道。不要为明日自夸。 因为一日要生何事，你尚且不能知道，所以啊，题目是“我夸故我在”，啊，你夸耀自己，就好像啊表明你存在，啊啊，题目是这样，经文呢一读你也知道，不要为明日自夸，所以你有没有想到在生活当中？ 其实我们常常都会发现到，周遭有好些人都很喜欢去夸耀自己，啊，就是经文所说的自夸，啊，他们很多时候什么事情都可以夸，只要是他认为他有稍微的一些的成就，是比你厉害一点。 比你出名一点，比你高位一点，比你了不起一点，比你好一点，比你多一点。总之呢，他就是有什么东西可以比你稍微啊好一点的事情，他都可以在当中有所的自夸。你会发觉这些人有些时候，你哈就是转移话题，他还是有办法把他转了回来。 然后就是非常的呃开心的滔滔不绝的，一起一就就在形容啦，去描述啦，啊，去让你知道，哎，他就是在什么地方啊，他是了不起的。而这样的人是在生活当中其实是多的不得了啊，常常都有。而今天呢，读了这个经文，当然就是。 很明显的哦，就是不要自夸。题目也是说“我夸故我在”啊，就是有人他要表明自己的存在啊，他的了不起，所以他就要夸，所以夸了，诶，他就好像存在有价值了啊。但是今天这个是有一点不一样的地方，虽然都是跟本质上是跟夸耀、跟自夸是一样啊。 但是他圣经里面表达的就很特别，他说不要为明日自夸，哎，这个是有一点稍微特别一点哦，因为有什么时候我们人是会说为着明天的天数啊、日子、日期来夸耀，其实是没有的。所以到底他在这里是说不要为明日自夸，他要表明什么呢？啊？ 啊，有一点稍微是啊，要去想，但是其实，在圣经里面，雅各书的第四章十三跟十四节，其实是相当算是很好，最直接对于这个经文啊的这个注解啊配合起来配，真的是恰恰真是哈呃非常的呃。 准确啊，那他大概就是形容说啊，就是一个商人，他就是做了一个计划，为这明天我去某个城，然后在当中待了一年，然后在当中我可以呃有所的呃盈利赚钱啊。经文就说明日是怎么样你都不知道，但是就是有这个商人。 他就以为我是商人吗？我有做生意的头脑，所以我做计划，我明明出发，我找对了地方，我去那边啊，一个一年啊，刚刚好啊，那我就是啊啊，就是飞黄啊腾达的啊回来了啊，赚得满满的啊，所以他就很自夸的，自以为了不起，了啊，但 在这个经文的这个注解里面呢，其实它就是要表明的是什么呢？那就是要表明，明天到底是不是在你的手中？你对于你的生命有这样的一个主权吗？你的生命是在你手中吗？明天是在你的手中吗？其实说实在的，明日如何你还不得知。 但是明日如何，你不得知，你却在当中来自夸，夸好像你能够掌管明天，夸好像生命就在你的手中，你自以为了不起。但是其实人真的是很脆弱，我们人真的是不得了不起。所以经文里面它表明什么呢？因为。 翌日要生何事？你尚且不能知道。说明什么？重点是说明人的有限。人是非常有限的。那我们实实在在的问问自己：你是否知道接下来的一秒发生什么事情？一分钟发生什么事情？一个小时发生什么事情？其实说实在的。 我们真不得而知。当然，你或许可以推敲假设，认为：诶，我接下来我做什么计划？我有什么时间表？我可以这样，我可以那样。你可以有这样你自己的计划，但是这些你自己的假设、推敲你自己的计划，不等于你写了上去就是。 就成，不一定会是这样的。人基本上是有限，人不能以为自己是无所不知。我可以为这，我的下一秒哦，断定一定会是这样，断定是明天会是发生这个事，下个月我会在这里出现，明年我的结果是什么？ 你或许可以做计划，但是你不是无所不知，生命不在你的手中，旨意也不是由你所定，所以人是非常的有限。不要为着你的下一秒、你的明日而自夸，因为一生要生什么事情？ 你尚且不能知道，那我们也讲一些实实在在的。当然，嘿嘿，迷信的人就讲不吉利啦，哦，不喜欢的人也觉得说为什么要说这样。但是其实它是最贴切的，也是我们感受比较强烈的，因为这些事情发生真的是刹那间。 很多时候就是出乎我们自己的意料，我们没有想象得到，但是呢，我们的感受会比较强烈。很多时候我们对人家说啊再见再见，但是其实有一些人，你跟他说再见，这些你认识的人，你跟他说再见，有些时候转个头呢，你还有机会跟他再见吗？有些时候没有。 有些时候，啊，都来不及说一句话，也来不及分享一些事情，再见，就是永远不见了。现实这些的感受，其实我们感受的最，呃，算是强烈一点，因为。 你会发觉到啊，你见过的人，你下一回你就会发觉到看不到他了。你很多时候都会说：“哎呀，昨昨天看他好端端的，今天说走就走了。”啊，当然这个是讲生命的问题啦。哦，但是那个感受是比较强烈，但是实实在在的在我们。 作为基督徒，我们可以有一个本分跟责任啊，按照上帝给我们的旨意跟托付，我们有责任好好去做一些计划啊，适当的在当中来做这个计划，然后呢，我们凭着信心把它交托在上帝的手中，让上帝来带领着我们。我们要清楚的知道。 主权是在神的手中，明日是由神来掌管的。我们的一生的点点滴滴呢，其实完全都在上帝的计划当中。所以，人是绝对不能自夸，不要自恃以为你可以。 管理着你自己的明天，不要自是以为主权是在你手中。这是神对你说的话。我们一起祷告。天赋上帝啊，我们人是越来越进步，所以我们的知识也越来越丰富，所以我们可以有很多的才干和本事。所以人到了一个地步呢，很多时候。 真的是自视于自己的了不起，以为自己能够周详的计划自己的人生的每一步每一件事情。我们很多时候，我们都自以为自己是无限无所不知，但是其实人是何等的脆弱。按圣经所说的，就是我们连明天要发生什么事我们都不懂。但是很多时候， 我们却自夸于我们能够控制着一切。我们祈求主帮助，让我们看到自己的有限。我们如此祷告，奉耶稣基督的圣名，阿门。你的参与，我的动力，为着马太牧场来祷告，并且啊，欢迎你去转发给其他人。 也能够得到福音的好处。欢迎你，留下你自己的心得感想，与其他人一起来分享，让别人也得到一些的感动。再见哦，上帝祝福你。